ты головастая голова. И здравствуйте, сэр Генри. О, явился. Нехороший человек. Не трогать тебя. Че, Гешка, на следующий год в школу пойдешь? В первый класс? Нет, не пойдешь? Ну как же, тебе ж 7 лет будет, как раз. С шести тебя, наверное, не надо было отдавать. Ты еще пока не совсем Дорос морально. Я мужчина, хоть куда. В полном расцвете сил. Хочешь или нет, скажи, я не слышу. Ну, вроде как хочет. Так значит, хочешь все-таки? <laughs> Нет, скажи, не хочу. Ты мой хороший. Осень, осень, лес остыл, и листья сбросил.